एंड देन फोर्थ में डिनर पता ही पता ही मैं कोई भी सामान खरीद के नहीं लाई मैं सोची वीडियो को वीडियो को रोक रोक के घर घर जाके सामान लाऊंगी एक बार में सारा सामान ले आऊंगी हर एक तो मुझे फिर इस बात समझ में नहीं आई मैं क्या लाऊं रेनबो कलर की कोई चीज होती ही नहीं है एक कैंडी भी नहीं मिलती है यहाँ पे रेनबो कलर की कोई चीज यार चलो फिर भी चलते हैं शॉप पे और देखेंगे जो मिलेगा रेनबो कलर का ले आएंगे अभी मैं ब्रेकफास्ट में मिलेंगे अभी मैं स्कूल से आई थी तो मैंने ना मतलब अपना स्कूल में लंच खा लिया था स्कूल में मिला था लंच मैंने खा लिया था नौ बजे छुट्टी हुई थी तो अभी दोबारा मैं लंच करूँगी सो लंच में मैं क्या खाऊँगी वो मैं अभी बाहर से लेके आती हूँ मैं ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं खाने वाली प्लीज़ डोंट जज मी तो मिलेंगे ब्रेकफास्ट में बच्चों वाले सामान लिया मैंने घर कुछ था भी नहीं था ये देखो ब्रेकफास्ट के लिए अभी तो जैम एक पैकेट का ही लाई हूँ मैं क्योंकि क्योंकि ना आप क्योंकि क्योंकि हाँ मैं याद आ गया क्योंकि स्कूल से मैं ठूस के आई थी खाना हाँ स्कूल में मिला था तो ठूस के आ गई थी और अभी फिलहाल मुझे जेम्स मिला तो मैंने जेम्स ले गया तो जब मैं जेम्स खाती हूँ Tabii ki kahvemi. में टंग का अलग ही कलर हो गया नहीं दूसरा कलर हो गया मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट तो हो गया मैं आपसे हाँ मैं स्कूल से खाना ठूस खाई थी मैंने इसे भी खा लिया गड़बड़ी ना हो जाए मुझे तो अभी तक तो लंच

साइड था मतलब वो जाना ठीक ठाक आ रहा था तो मैं साइड आ गई और ये क्या हुआ यार अभी लाइट चली गई थी इन्वर्टर था इन्वर्टर था ना इन्वर्टर से तो ये सब चल रहा है लाइट वगैरह और ना लाइट चल लाइट चली तो आपको पता ही होगा बिजली भी चली जाती है और मैंने रिंग लाइट इतनी चालू करी कोशिश करी नहीं होनी फिर मेरे को बोल रहा है मैंने यार लाइट गई है तो अभी हमारे पास स्नैक्स टाइम है बस प्लीज़ ये इसलिए मत सोच रहा है रिंग लाइट इतनी ख़राब हो गई है वो ये मत सोचना है रिंग लाइट है बट लाइट गई है मैंने उसको फिर चला सकती और है कितने अच्छी इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा मॉडल है आप मेरी शक्ल पे ही देख सकती हूँ इतना अच्छा मतलब कितना अच्छा वो आ रहा है ये रिफ्लेक्ट कितना अच्छा हो रहा है ऑरेंज ऑरेंज टाइप का मतलब मैं ऑरेंज मैं एक और पैकेट जेम्स लाई थी और ज़्यादा मैं खा भी गई और ये एक हैक है इससे मतलब एक कलर का मैं एक ही कलर का बनाऊंगी फिर इसे टेस्ट करूँगी अगर अच्छा लगेगा तो मैं और कलर का बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे रख लूँ प्लीज़ ये मत कहना कि यहाँ पे पिलो रखा हुआ है तो पिलो पे ये नहीं हो पाएगा तो इधर रख कर अपना हैक करेंगे एक तरीके से हैक है एक ड्रिंक बन जाएगी हमारी एक कलर की सो so, पहले मैंने खाली ऑरेंज कलर छोड़ा था यहाँ पे सो so, हाँ देखिए क्या होता है एक दो तीन प्राइज हो गया देखो आप नीचे है ना वो आपको दिख रहा होगा तो मिक्स करके कलर तो नहीं आ रहा देखो ये है जेम्स का राज इतना किसी ने यहाँ खोला जितना मैंने खोला है देखो ये पूरी ब्राउन ब्राउन सी नहीं दिख रही आपको यहाँ पे ब्राउन है इसी चॉकलेट का स्वाद आता है मैंने खाने में लालच आ रहे देख के देखिए सारा कलर इसमें वाटर में यूज कर दिया सभी हम टेस्ट करने वाले क्या ऐसा लग रहा है मुझे डर लग रहा है पीना यार चैलेंज लिया है तो पीना तो पड़ेगा हाँ नहीं पीना मैंने नहीं पिया ऐसा नहीं लाया कि हल्का हल्का चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था बिल्कुल मतलब दवाई जैसा लग रहा था बिल्कुल और हल्का सा चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था ऐसा लग रहा था चॉकलेट दवाई खा रही चॉकलेट दवाई जेम्स वेस्ट कर दी से निकाल के वापस खा लेती हूँ और मैं स्नैक भी अच्छा है जम्स अच्छे लग रहा खा सकते हो जम्स निकाल के अरे चला गया गंदा लग रहा है पानी निकल आपके जेम्स का भी कलर उतर जाएगा लेकिन जेम्स तो अच्छा लग रहा है भाई पानी गंदा लग रहा है प्लीज जो उतर सारा मूड खराब कर दिया स्नैक्स में हाँ, हाँ। तो आपने एक काम करना आप इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना तो सारा मूड खराब हो गया यार चलो बाकी पेट तो भर गया थोड़ा बहुत चलो वैसे मैं स्नैक्स में चाय पी थी तो आज ये पी लेती भी ठीक ही था उतना भी बुरा नहीं था लेकिन एकदम दवाई लग रहा था मिलूंगी बहुत बुराई होगी इसकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अरे मिलते डिनर में सॉरी रहती वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर और तो और आप लोग करें मैं इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें खाई पेट फट गया